아 啊，二栋。 ど長いんだよね。 shoot at them also. Overload. 음, 아씨가 글쓴데. ルット、ルーレット、ルーレット、ルーレット。よし、来た。

video, 不行。 線かけてみようか。外れるよ。 けるうーん。なんていうあの、なんて呼べばいいえー、っとね、ホーネット。 カジノいのか。か。カジノでブラックジャックやってます。これは。温泉。これ何か。え、十二。4戦かけて負けるとなかなかだ。 3500にしよ3500なら負け。うん。あ18。うん。よいしょどうしようかなえっ ?18 か。6。よし。Nice to see you again. 僕 8か。18あ、レイチェル来た。レイチェルすね。ブラックジャックは3500。 何本差かけるのでしょうか何本えええええあ、ブラックジャックだやったブラックジャックだブラックジャックでもそんなルールは適当に21は Good. Now, time for your bets. Bets are closed now. Let's start, shall we? You have four. No. Look at that! Blackjack! No. Ten. Card? I've been missed. Ah, missed. Missed. あきゃ見ちゃったあのちょっといいっすかあエイチェルなんで喋らなくなったんですかわかんないああミュートなったああなるほどあそうああね なんかやりますリとやってるミッションとか、かやります。あー、多分。ファッキュどうしたどうしたいや 四千もかけたのに。Let's see those bets now. やば。Bets are closed now. Let's start, shall we? Two. 二。Got nineteen there. Twelve. と十二か。レイチェルなんぼ。ユウとケイ。 0. 点なんぼ13確か13だったはあそこ外れんのうまいこの台をやだあっちするよしもう一回やる Bets are now closed. Let's begin. Nine. Yeah. That's 15. 11. There's an 11. Would you like another card? Twenty. Uh. Card? 19. Uh-huh, 12. 14. House is bust. 오, 역다. 아. So. Well done there. Hats on mm, to you. Do come back soon. 시스템 어쩐지. 그럴 거. ここ。あ、これでいいやこれ変態みたいな格好でやる。だって変態みたいじゃん。Just couldn't resist again, huh? Eight. え本当にえ見え。あ、本当だ。ちょだけなんか、あの、濃くなってる。Well, what's it to be? とだるい。There we have 18. House wins. ルーレットって何ああ、おもんないやつ。4000かけるあ、かけない。いやー、基地買いたいんだけど、金が足りないんだよな。意外と買いたかったけど。意外と高かった。基地 え、なんか、結構、あの、あれやんないといけないんで。あのー、あれっすね。金が、あのー、今、どんくらいだわかんないんですけど、なんか、確か少し足りなくて、で、なんか、20だ で、なんか、なんかカスタム、カスタムする用のところが、が作るために100万とかして、だからそれを買うためにす。ああ、分行きますね。6。

はい。ああ。なるほど。これも、まあ。これもあ、別にいい全然。なんとかだっけなんか、なんか、なんだっけあれ。ああ。え まだ1時50分。ああ俺に十二時半ぐらいに1回やるあ12時ぐらいに1アニメ見てうわこいつやば。 えこんえああ、なるほでも、カジノのやつ1個残ってるよ。ああ、そうっすよね。レイチェル俺の残ってるあのずっとやってない、あ、これじゃねえ。あのずっと残ってるやつあんじゃん。 おそうそっちあこの前レイチェルに教わった馬のやつ絶対当たるのやったやってない忘れちゃったしまだ買えないとか けるいけるあのさあ俺次の車乗っちゃってあこの車市民寮に届けられるんだこの車かっこいい そしたら F1 売っちゃおうかな。いいな、ありだな、そっちも。かっこいいね、レイけど。え何の音ピーピーピーって音してる。 ドド俺も何の音かわかんない。あ。ん。 あ、ごめんなさい。運転してくれ。なんで降りたんだ、君は。たまにタクシーでこういうことやってる。 オフラインのタクシーで乗っ取るってやつあ、なになになに運転荒いねあ、窓一本、あったから。 うん。前の窓割れるかやろうかな。やってみていい横の窓にしようかな。後ろの窓にしようかななんか、車乗ってると、サプレッサー取れるんだよ。武器ついてるわけなんに。え、そうなのバグかなあ、ほんとだ。 はいはい。おー、バカバカ止められました。あ、後ろ割れないんだ。なんか残念。よしじゃあ後ろ狙う。 変えたらちょいちょいおおバカバカバカ手配使わないか心配 運転が荒いようです。全部の窓割れてこういう風に運転してるだけや。告です。こんな運転荒いやつなんておらんわ。 気配つくだろう。よし。着いた、着いた。あれあれ警察いない。意味ないじゃん。ただ単に無駄で撃ってただけや。警察来なかった。 あ、人ていた。うん、人を引いてた。見て。俺今缶のゴミいっぱいあるよ。 たことの、うん。うん。え、みんなってゴキブリ見たことあるあるよ。え、あるんだ。俺ない。うん。え、俺ないんだけど。 えれ見たことない。嘘だろ。あの、画像とかでしかないよ。れ。これね、北海道に住んでたらいないのかなそれは北海道あれやから。 北海道っているの北海道あれだよ。寒いから、生きる環境じゃないんだよ。だから俺も出ないの。そうだよ。だけど、東京とかそういうところは、冬でも、まずは、北海道よりは暖かいから、 だから、家の中に、うん。あの、家の中あったかいからね。うん。北海道より。だから、そう、ゴキブリが家の中に湧くんだよ。うーそういうこと。いっぱい湧くんだ。うん。気持ち悪い。俺そんなのを見たら 暴れそう。多分暴れちゃうよね、その。多分慣れてる人もいる。まあ、それは慣れてる人もいる。多いよね、そういう。俺なんて絶対慣れないよ。まあ。あと俺、レイチェルと一緒のやつ俺も今、てるよ。 これ。車全然弱くてレチェルにバカじゃないのって言われた。うん。え、この俺フィナーレ持ってんじゃん。あの、車が雑魚すぎてバカじゃないのってって言われたことを言った。バカじゃないのって言われた。 왜그냥なんかドローン使う。 ドローン使えたよ。あ、ドローンはそれ関係ない。そこまで。ないんだ。そこまで関係ない。雑魚なんだ。よーし人間一人、ショックさせたぜ。んで、このババアもやってやろうか。後ろついていって、よし。 二人目、三人目やらなきゃ。次は、この、ババアか。あ、ババアやな。ずっとこれやってると手配ってさ、されるの多分。いるんだ。やんけど。4人目。 五人目は男性か？あ、股間打っちゃった。あんやばい。正体来たよ。え本当にうん。俺、ドローン。マジで俺ずっとドローン打ってた。 ドローン、ドローンいじっててね、女4人、男5人食す。仲間について、これで何回も失敗した経験がある。 <laughs> あね。そうなんだ。まあ、結構やってるからな。いやうまいってこと。これ15でいいよ。れは欲しいな。なら。俺全然感じねえけど。全然大丈夫。 よし、ちょっとマイク切ろうね。確かに。外でバスケしてるやつが。うん、うん外でバスケうん、もう11時だよ。うん。 おった。やばくんうん、中学っぽかった。中学生でもそんなことしねえだ。うん。じゃないうんって。バカってことじゃね多分だけど。 こんな時間帯にやるわけないよ。で、なんかそれでね、あの、お兄ちゃんらしき人、お一人った。大人とかじゃない違うよ。ほんとね、男性とね、えー、っと、女性がいた。 ね、い t a の何が俺の家の前なんですよ。何をやるのああ。 嗯，不能。回，是真的。 I'll make through the side door. I hope you brought your A game because you're not getting a warm up. Drive over there, I'll be in touch. 自分のものだから。 softly approach with the only crew I know who can speak so little and still make so much noise. <laughs> but here's hoping. The key to this whole job is to forget we're attempting a career-defining heist and stay calm. Are you calm? Good, because I'm calm. <laughs> And What's not to be calm about? If you screw up and they see you, we're just gonna do this the mm-hmm. old-fashioned way, one dead guy at a time. the good だから自分のきのところに帰るんだったらお金くださいっていうのもありです。 一つ文句を言えない状況。だから、大家さんが、家賃払ってって言って、 払わなくていいよって言うんだったら払わなくていいんだよ。上田さんが払わなくていいよって言うなら、払わなくていいんだよ。世の中ってそうできない。ない。ないだろうけど、あった場合。 早く出せか、おい、ュースね、絶対に。もしくは、あの、なんか、マジで命を助けたみたいな。おや、その命を助けたみたいな。ははは。 うん。おい、やめろ。いいニュースです。窓が一つ割れました。 窓一つ割れました。無駄に銃撃っちゃダメだよ。あ、あの、あれしか撃てない。スタンガンしか撃てない。隠密行動だから、これ。でも、これ一個残ってる。どうぞってやってな。で、正面から来たわ。 そうです。ショートカットしようとした結果、赤頭ラグラグ画面止まった。ズシャンデル。ズシャンデル。ロゴ一回固まらなかった。今固まらなかった。はい。 で、これでやつを。だってね。このスタンガンで。なんは怖い。オンラインでしかまだまだやってない。まだ生きてる。えなんでそんな生きてるあれ。 はい、行きますよあの、俺あれできないんで。あい、つ、無駄に打ちまくると、死体とかでバレるんで、無駄に打ちまくんないでください。じゃあ俺何もしない。いや、何もしないっていうのはダメだよ、ささい。何もしないってそれお荷物じゃねえけ。二人で来たのと変わりねえから。 <laughs> そう、金庫についてから、そう。敵に見つかんない。そう。あの、パスワードでね、あれできないんで。これだけは、あ、ちょっと待って。What are you thinking? The metal detectors are still online! Voltene, voltene, voltene, voltene, voltene. Dite uno. Ah no, no. やっぱダメだった。あこれどうやって壊すんだっけもっと。壊せなくねもっと。撃っていいの撃っていいよ、もう。戦闘開始 50口一番やりづらい。これできないです。あ、これしいよ。ハッキング頼んだっす。こっちからいける。どっこっちからいける。え、どえ、どこ あ、そうなんいってな、すごい死ねよ。俺なぜか五十口中、さ、あの、1もあり、千とかともある。本気でそれ言ってる本気死んだの本気あ、いいでしょ死ぬかもというの。 ここ開けていいのこれもう一回リスタートでもいいな、正直。ドア開けていいこれな。え入れ。なんで俺入れてんだはい、あ。リスタート行きましょう。俺なんで入れてたんだ 逆になんか、ここ空いてるよって、入ったらなんか入る。 <laughs> なんか、ここあ、これどうやって取るんだっけ、あそこ。って言われて。あそこどうやって取るんだっけなんか入ったらね、あの、パスワードみたいなのが、あの、なかった。 なんで教えて。知らん。俺が逆に、逆に教えてほしい。なんだっけ、あの。あの、なんか、その、その電気、電気、その、そうそうそう。あ、そうだっけ。それ、スタンガンだよ。スタンガンで壊すんだよ。オッケー。だってね、あ、目の前のやつ、あの、同時に。 この、おきりやるわ。オーゲー、はい。壊さない方が、えうんとね、そうそうそうそう、ここ、ここ、ここ。ここで入れたの。あ、えー、あのー、それ、あのー、奥のやつ、奥のやつ、奥のやつやろ、奥のやつ。あの、俺右やるから。俺左やってやるから。せーの。 He's not ringing the alarm. え、レてチェル、それ見えてないいや、大丈夫、ここ。ここは大丈夫。えっと、ここから、奥、奥、奥、ちょっと、待って。えっとね、こっち来て俺、ここで入れたよ。ここでなぜか入れて。しなくても入れた。ピパとハッキングできないです。誰かよろしく。 冬用だ。オッケー、大丈夫。うまい。あー、ま。だってやり直すだけで一応、一応それいけてるんで、意外と。 それ絶対隠密じゃなきゃダメなのいや、絶対隠密じゃなきゃってダメなわけじゃないけど。そう。あのー、簡単。簡単にいけるっていう。 明日でも一瞬できんかできる明日できないかもできるてか俺明日マイクラする約束になっちゃったそうやってないし俺一回死んじゃってもいいかもいやよしあれ もう一回やり直しちゃってもいいかもしれない、もうちゃん。いいかなあ、挟まった。ええー。これ一回やり直そうぜ。一緒にできん一回これやった方がいいかもしれない。あ、殺しないよ。これ一回死んだ方がいいっすよね、やっぱり。めんどくさい。早いっすね、これ。 と、敵のところに、ああの、途中本当に、バレてると。バレてると無理。めんどくさかった、確か。俺もこれ。うん、まあね。俺これ持ってます。隠密の時点で結構だるいんじゃない意外と。隠密残って こも。おみつってマジバレたらめちゃくちゃだるいから。レイチェルって一回やったけどね。どっちもキーパッドのあれが出てた。ね、レイチェル。えこれ、まあ、最初の入るところだけのやつを、殺せばいいか。 近づかないよ、普通に。やれるから。頑張ってください。That's it. Shorted. Quickly, get through. Heads up. CCTV ahead. The stun gun should disable the camera for a while. Or go old school and time your run. We should get away with that one. これ、監視カメラがダメだ、これ。 これ監視カメラがだるい感じか。楽しだから監視カメラ狙うやつと、えー、っと、普通に、そうっすね。 ああ、どうなんだろう。あ、一回普通に壊しちゃいます電気ショックで。止めるんじゃなくて。あれ、壊したらあれなんでしたっけだから、そうっすよ。そうなんで、だから普通に壊しちゃった方がいいかもしれない。 でも壊したらなるかああ、当たってない。で、これで、一回ここまで入っ入って、なあえどういうことこれ水抜けねこれクソむずくね 秘密くそだるくね死ぬ。どういうことあ、もしかしたらだな、部屋の中のやつ先にやっちゃうのかもしれない。え、ね、じゃあ俺一回行ってみるんで。これ、これ一回あの、ついてきてるあの、日の目線に近づかなければもしかしたら続けるって。 いやー、これどうなんだろう。一回あれだな、一回、あのー、入るやつ一回止ま、止めて、で、的なし、あの、目線に、入んないように奥に行く。これしかないんだよね。違うんすよね。お水ってクソだるいんですね。 そうなんですね。うだからな、結構これ。一回俺一回一人で行ってみて。あこれ、あ、二人で言わく、ていいか。よし、一回、えー、っと、スタンガンで、 ああ、確かに。一回こうやっていって。いや、これ意外といけるんですよ、これ。いけて、あ、死体見られちゃってるってことなんですよ、多分これ。で、これを、ここから、やつを、やって、いや、これで、あれだったらだるいんだよな。 Quieto, q e e で、奥のやつ二人やるでしょ。で、右やるんで、やりやってください。右ってどっち右ってどっちえー、っと。はい。せーの、はい。と、左もわかんないんだぞ。バカじゃね横ハッキングしてるんで、ちょっと、来ないように頼みますわ。 たらどうするんですかいやー、これ意外と時間かかるやつなあそこの二人どうするんですかでも、あそれ行かない方がいいってこと。見られるかも中入ったら見られるかも。あ、そうなの 初めて知ったゃ、端っこなら見つからない。だな、これ。ああ、いい逃した。あ。あ、一緒これ。一回やりましょう、これ。死ねばいいんすかいや、これ、一回。 やるとこれ、これ、ダメージ食らわないようにして。やばいってこいつ。You missed with the wrong miss! He's down! Give me some cover, dick! あー、これ普通に。もう入っちゃっていいかな。ナイス。入れないけど、俺。Move on, moron! Okay, here's the quick and dirty. You're to see a pattern of dots on the grid. Memorize it and then enter it identically on the next screen. I guess since they know you're coming, they can afford to take a few attempts. じゃないですか、なんか、けど、けど意外とそれ簡単。やってたら、やったらさ、撃たれて死ぬ大丈夫、俺ら、俺らがかわそう。じゃあ、一回見てみよう。かわ、かわ、かわ、かわしてあげて。 かまするわ。なんか一回やったことあるね。ややったやったやった。意外と敵が最初のうちは来ないから。帰りなんだよ。だどうせ多分バレるんだよな。これ終わった。だから、バレてもいいんだから行くみたいな感じじゃない 終わんないっすよ、あー、惜しい、あと1個だった。えミスったあと1個だった。やる。それミスっちゃダメだよ。覚えゲー、それはただの、ただの覚えゲーだから。あ、し、あーすよ、 うん、無理だ。嘘、うん、なら、かわしてかわして、俺やる、俺やる。はいはいはいはい。わかりました。どうぞ。だりー、ガチで。これ、おむつだりんだよな、本当ごめんなさい。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。 優秀。出てるさ、戻ってきて。も死いやー、これ。トナコが、タバコしかない。倒して、倒して、倒して、倒して、倒して、倒して。何てんのいける、そっちは任した。 いや、お前も、お前は戦うんだよ。戦ってるよ。うん。何もしないとは言ったけどさ。うん。さすがになんかやってくれ。いや、壁壊れるマジ、無駄な、あれなんだよな。なんか、なんか、パチコンでマジ無駄ななんか、あれだ。無駄ななんか、あの 手間があるから、時間、時間差があるから。あ、できた。いけた。おい、わら、あんま着替えだよ。いけーこれできる。ここいけるんだよね。ここいけだよ、オッケーオッケーオッケー。はい。いけた。何ですかここを開けるのだけは知ってる。流し流し。オッケー、やりますよ、いででででで、死ぬ死ぬ。これ、こっち来て、こっち来て、こっち来て。 あれ閉じた。あれ保管されたよ。大丈夫なのあ、出れるよ、それ。あ、出れる。よかったえあ、一緒、あ、芋ってていいよ。いや、俺も芋ってようかな。いやだけど、だけどお金取るのにあれだから。あ、そうか。一応来て。 入れる入れない。ここから来てる。これマジで、当たった時の、時の手、あの、時間差がマジだるいんだよね。それ行き過ぎや、死んだらマジだるいからやめて。あいたいたいたいたいたい。死んだらほんとごめんなさい。先に行くから、俺が先に倒してくるから。 あの、スラック、あれだから、少ないらしいから。スナックゼロです。タバコしかないです。あれそっちあれれれ来てる来てる来てる。

や、無理じゃないだろ。無理。無理だってば。まあこんな感じだから。言うて。で、強盗ってこんな感じだから。そうなんだ。そんな感じだよ。 だるいやつを、めちゃくちゃ簡単なやつがある。極弾最強なんだよ。俺、火力力しかい。うん。リーサー、マシックス、簡単。ああ、そうですよ。大いいです。知ってるよ。えー、ちょっと待ってねー。あ、やばい、それ。あ、それ待って。 Oh, Baltimore, Baltimore, Baltimore, Baltimore. I have it. I got it. Uh, you your coffin. Ah. Uh, okay. なんかゴリラみたいな声するんだけど。最後のあそこで一個間違えたの。いいアーマーが買えないから いや、これ開けれるところとか、開けないところの差が。なんかスナック1個増えてる。えいいよ、これ倒す。これはし、あ、これはもう、あれだ。これは難易度が高すぎる。 もう一人いたら、ヒューメンとかの俺。いや、無理無理、それめん、いや、いや人数少ない方が。無理っすよ。無理。隠密行動、意外とめんど、むずいから。そう、か、変わらないから。うん はい。飛べるんあ、飛べるわ。や薬でしかやってない。 やば。強。はあ。やば。強。い過ぎだろ。やば。俺全然わかんない。ビールな。 泡だけなら飲んだことある。俺、泡だけなら飲んだことあります。やば。死ぬんじゃねえか。やば。やば。 運動してるとき。強っ。 爆弾二人では回した方が早かった説。爆弾これ二人で回した方が早かった説ありますよ。いけるっていう。一回15分くらいよし。んあれ車なくなった。あなたの。なそれ消滅事件。 あなたと一緒にいや、これ、どうしよう。え、ファンカス、なんか、売る、売る、売ろうかな。ミスタージョブ。ジョブミスター。どこら行けに。うん そうっすね。奥段が一番早かった。はい。うん、うん。無駄な時間。 あれぞまさしく無駄な時間。本当の無駄な時間だった、あれは。本物だった。どうしたのそれ。あ、俺は、いいっすなら、に。 やらせてもらいます。違うゲームのよててててて。 あれがもうちょっと。t h a y do do do do do do. 空き缶をちゃんと整理してる人いる。 間の整理うん。一気にね。やば。これは死の予感。 神はまだ、ここで死ぬ定めなではないと。神はまだ、もう神はま、言っている。ここで死ぬ定めではないと。はは神は言っている。まだここで死ぬ定めではないと。Ah. Keyboard to uh-huh ングマンセンチネルダーチナえっとでなアットさん使うのかたまにでも使うのワットさんワットさんワットさんワットさんちょっとさ Non live sono finite le 9 Minocchio Minocchio Io poi Minocchio Ci va che dopo Olmayan diyorum. 手を上げて十ちながら一回やめええなんか言ったえ、うんと。 12時半ぐらいになったら、あ12時40分ぐらいになったら戻ってきました。やばえい。えじゃあまた、後で。あ、あ、あ、了解。 やめるんかい、結局。 aware all movements are anticipated. Remember, decent behavioral algorithms knew you before you do. Nature time. はい。つは死に、つは死にました。はい。消滅しました。 <laughs> 最強の BGM。 最強の、最強の BGM でさ、 ability. Hahaha <laughs> きましょう。僕は望遠鏡ビーチやってんで、今。えー、と、なんだっけ いんだよな。あ、できた。光とメガネ入ってるかな ?OK。できた。うん、バグってるけど。バグってるけどいいや。 letto All right. あ、来た、来た、来た、る。あれ、バグった。はい。消えるんだよな。なんかかけてあげるのねっていいのか。 よくこんなもん作ろうと思ったな。あれあれれ、か。開けちゃう、一回だけ消しちゃうけど。 テーマ <laughs> ガチなんだよな。 <laughs> さようなら。さようなら。バイバイ。 <laughs> 強すぎる。 それは強いそれはめっちゃ強え and I, uh, なんか、なんかの祝い事。これはなんかの祝い事なんか。あ、来た。ちょっと待ってね。 <laughs> <laughs> やばすぎる。強すぎる。オッケーですよ。俺はいつでも準備 OK です。 いつでも準備 OK だ。government. Ah. え、はい。やば。ルパン三世になりたいんか。強盗、強盗、強盗にもでもなりたいんか。あの、伝説のあの、 Uh, uh, uh, uh, uh, uh. 係係係係。嗯，得。嗯嗯。

って作業なんだよね。行って、ボートにね、待って、で、またボートで帰ってきて、車に乗って、アベンジャーで移動するだけっていう簡単な作業。本当に簡単なんだよね。ああね。 たまにコスにクソダサいのありませんたまに、なんか、あのなんか、選べるなんか、コスチュームでクソダサいのありません自分のコスチュームはかっこいいじゃん、みたいな。たまに。 はい、ああなるほどまあ PS5 はいあそうなんですかえー、えー、そうなんだ卵 え、なんか、なんか、海、なんか海藻かなんか、いや、サンゴか、サンゴか、めっちゃ飛び出してる。なんでで、これ表示があるんだけじゃ探索していこう。ああ。なるほど。 がやりにくいっすよね。そこはそこでマジで PS5 としてやりにくい。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。 めんどくさいっすね。ああ。なるほど。ああ、めんどくさくなってああ。 間待つだけっていうけど、PS5 って、なんか、コントローラー握りづらくないですかああ、あ、変わりはないああ、なるほど。いや、PS5 買うとなうん。金がなくて買えないけど、PC が欲しい。 PS5 より出力出るし、っていうプラスあるし、しかもいろいろとできるし、だから結構 PC 買った方がまだお得みたいな。だけど PS5、PS5 でまあやりやすいっていうのがある、始めやすいっていうのがあるけど、 よくこれ水で流されないな、このボート。リアルだったらもうとっくに流されてんぞ。思ってたら。You Mr. Hertz people? He promised me passport and job in Vale of Silicon. You found him? Okay, threaten him until he gives up the network scheme. Okay, shit! Alright, go to the bridge. Network runs through point and center. Mr. Hurt still give job, yes. I American now. When's my keynote? Okay, screw him. Get up to the bridge, document everything, then plug Clifford into the console. You don't know what you're doing. Stop it. Stop it now! You are biggest idiots of whole wide uh. world, Americans. This is a big mistake, like crap in pants. Stupid, stupid. Ah, no. You're on the bridge. Come on. Okay, photograph the files on the table, quick. Use your phone. Now plug in Clifford right into the console. Wait a minute! Uh, wait a minute! Wait, wait, can uh, we ah. calm down for just one minute? For less than one minute! Look, you look very much like you have wrong end of shit. You've got stuck in the stick. Uh, You're up creek with Battle of crap. Look, no, look! No. I, how you say it? I'm here to help! No. That's codename Bogdan. Kill him! No, kill me all you oh. like! But stop! Listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen. Sure. Oh. I would like to destroy America, control Russia, and destroy fabric of civilization as we know it. But these are all piping dreams. I am here to help solve いや、それしゃあないっすよ。あ、ほんとだ。まあ、これはしゃあないっすね。えー、まあ、これはエラーなんで。 た。 <laughs> めっちゃ使えるやん、これ。この BGM めっちゃ使えるやん。めちゃ、めちゃくちゃ有能性あるやん。 なあ、タイミングがいいあ、BO2 やりてえ。はい。ははは。Yes。BO2 はマジで か。BO2 のスナイパー使いたい。PS3 の、PS3 でしかないから、本当に。 ああ、ありますよ、それ。全然あります。ゾンビ意外と、あれっすよ。結構。ああ。ああ。なるほど。はいはいはい。 ああ。なるほど。なるほど。You looking to get bitch slapped? So, talking. はい。Later, dick. Whatever. Ah. BO2 のスナイパーを使ってみたがって、BO3 のスナイパーが、DSR50 っていうスナイパーがあって、それがめちゃくちゃ有能なスナイパーなんで一回使ってみたくて、